சரிங்க Okay. Hearing is hereby resumed. Our apologies to everyone. Uh, we had to contact all the members who were present earlier. So there being 49 members present, a two-thirds vote is 33. Now, there being 35 votes casted um, to, to cite in contempt Mr. Efren Soleta, Mr. John Patrick Sevilla, and the unnamed lawyer, the chair cites the said people, Mr. Efren Zuleta Jr., John Patrick Sevilla, and Mr. the attorney, uh, John Doe, to be named by Mr. Sevilla in contempt, are cited in contempt. Okay, so Mr. Sevilla, can you give us the name of the lawyer? It's John Ryan Cruz. Sir. John J Ryan J. N. Ryan Cruz. So just to clarify, John Ryan Cruz. Just to clarify, we already have the name of the the legal counsel, Mr. John uh, John Ryan Cruz is hereby cited in uh, Your Honor, I would like uh, to uh, uh, humbly request to be considered because the, the service agreement we sent on the printed, on the hard copy, there's no watermark, but on the soft copy that I sent, there's it's it's labeled strictly confidential. Honorable Dante Marcoleta. What is that, Mr. Chair? thousand Mr. Chair, this, this is the this is the document provided by the Argo. It has no confidentiality clause. Yes. Even assuming that the word confidential appears in any page, it does not affect the entire service contract That's, the confidentiality refers to third parties. We are talking here of a memorandum of agreement, which is the service contract. This is between Argo and its clients. So wala yun eh. Kaya wag, wag, wag na kayong magpalusot, baka lalo lang lumaki yung, yung, yung content ninyo. Yeah. Ilulukuhin eh, na naman yung kami. Ano itong binigay ninyo? This is the template. On the last page, sabi nyo, mayroong confidential. This is confidential. Nasaan po yan o? Oh? Ang laki pa po ng space sa baba. Kami po bang gumawa nito? Kayo nagbigay sa amin nito. Kaya po kayo nakukontempt dahil kasi nung nungalingan pong ginagawa ninyo eh. Uh, sir, nasa nasa soft copy po na, na nakandun po. Uh, the Honorable PD Barsaga is recognized. Do you admit that in the service agreement there is no provision regarding confidentiality? Uh, there is a watermark that says strictly confidential, sir. You know, ito na sinabit mo dito eh. Sir, in the soft copy, No, no, no, no, you have submitted documents to us. That's binding on you. Sino yung nagsasalita? Mr. Sibilia, are you telling us that Okay. the term, ano yung nakalagay sa confidential? Okay. Ha? Ang sinasabi mo ba, itong nakikita sa baba, strictly confidential? Yes, sir. O, oh, eh, hindi pwede yun. Eh, hindi lang ng dokumento, dagandakan ko na lang ng strictly confidential para hindi padala preto sa preto. Oo. Oh, there is no... Ay, gagawin, gagawin ninyo kaming ah, tanga rito, Mr. Sevilla. Hindi, Eh, hindi, hindi kami tanga. Yung nilagay mong, this is strictly confidential, That's not by this committee. Yes. And just an addition, even if there is a provision in the service contract that it is confidential, that will not be binding on us. Otherwise, ang gagawin lang lahat ng dokumento, may confidentiality clause para hindi madala rin sa Congress. We cannot accept that. <clears throat> yes, anyway, we have already voted on it. Um, unfortunately, Uh, yeah, so at this point, um, maybe you can hear from uh, on the Honorable Stella Kimbo. May I inquire what the penalty is? Based on our rules, the maximum detention is 10 days. And based also on, on our rules, the chairman can designate the place where there shall be detained. and we can take judicial notice that insofar as the Senate is concerned, those persons whom they have declared as in contempt are being sent to the Pasay City Jail. Yes, uh, thank you. May I just read uh, the particular section, provision, uh, section 12? The penalty by a vote of two-thirds of the members present, there being a quorum, Those cited under Section 11, paragraphs E and F shall be detained for a period not exceeding 10 days in a place designated by the chairperson or acting chairperson under the custody of the sergeant at arms. So we do have a facility here. We could accommodate Mr. Sibilia, Mr. Soleta, and Attorney Cruz in the grounds of Congress. So, so 10 days. Yes, ten days. Accommodation. Yes, ma'am. Dante, Tom Dante. They leave it to the discretion, to the some discretion of the chair. Yes, so we do, we will apply the full force of the rule, ten days in Congress. So 10 days in Congress. Uh, I guess we could discuss Quarantine. later Quarantine. the extensiveness. Yes. Mr. Chair. Yes, the Honorable Janet Gary. How about the President who is not here today? Yes, I think um, the Sergeant at Arms is hereby also directed Yes, to locate Mr. Zoleta and uh, Attorney Cruz. Mr. Chair, the full name, please, of Mr. Zoleta. Mr. John Ryan Cruz. Attorney John Ryan Cruz. Mr. Efren Zuleta Jr. So, Sergeant at Arms? Yun Thank you very much. Mr. Chair, I advise that the, Mr. Chair, the COMSEC should uh, refer to the website of the Supreme Court kung talagang lawyer ito, baka mamaya ibang pangalan ito. Please check kung talagang kasama siya sa role of attorneys as listed in the website of the Supreme Court. So COMSEC, the COMSEC is hereby directed <laughs> Mr. Chair. Yes, Honorable J.J. Suarez. Um, just a brief manifestation for everybody. I think um, <clears throat> it's a clear message to all those present in the committee hearing that um, we are here for one purpose only, and that purpose is to find the truth and to look for solutions to the pressing issues of our country. And I would like to implore everybody present to please cooperate because we are sick and tired of wasting time, uh, being sent on a wild goose chase, giving us data that do not conform with law and do not make sense. So with that being said, I would like to congratulate the Committee on Agriculture for showing you uh, <clears throat> your uh, steadfast um, commitment uh, to the pursuit or oh, common good for the Filipino people. Congratulations. Yes, thank you very much, uh, Honorable J.J. Suarez. Uh, very Mr. good point. Chair? Yes, a very good reminder. Um, sa lahat po ng hinihingi po namin, mahalaga po na ibigay po ninyo ng buong buo tunay. So, pakiusap po Pwede pa kaming hindi matapos dito. Timing lagi kayo sa hindi po siguro nasasapat yung mga bituin sa So, with that, uh, may I recognize Honorable Janet? Yeah. Mr. Chair, um, considering that we have already issued a contempt order to Argo, I was also wondering, um, appraise me if I'm correct, Cold pipe storage is one of those who, by the records that I have, didn't sell starting August, September, October. And if my memory recalls me right, since we started, there was also a glaring absence of any representative. May, may I inquire if there was an, a subpoena, an invitation, or whatever? Yes, uh, er earlier, Honorable uh, Janet, um, uh, the Honorable P.D. Barsada read the letter of uh, Mr. George Ong of Super 5. Uh, uh Super 5 earlier. And um, we have uh, ruled on it. Uh, he had uh, made a motion to subpoena and um, ensure that uh, he would attend the next uh, hearing. If not, automatically he will be cited in contempt. Oh, okay, thank you very much yes. for the chair. So, okay, just to move on, um, may we now recognize um, the first on the list to ask questions, the Honorable Dante Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. I, I will start with 2021, Mr. Chair, because I am a little bit confused with the statistics that I have gotten so far. For example, the Philippine Star, in its uh, edition dated January 17, 2023, quoted the Philippine Statistics Authority that in 2021, the production of onion is 218,000 metric tons. The demand is 266,000 metric tons. So there's a gap of negative 38,000 metric tons. However, during that period, there was an importation amounting to 101,000 metric tons. So in fact, there is a surplus of 53,000 metric tons. Ah, yes. Uh, is there... Hindi, nag-uusap pa yung dalawang matanda. Eh. <laughs> Kaya ako nakukompuse, Mr. Chair. Merong surplus na 53,000 because there's an importation of 101,000 metric tons in 2021. By the way, I think PSA was quoted by Bill Starr. Pero wala namang denial. So uh, I believe this this uh, data is correct. Bakit po nag-import tayo ng 101,000 metric tons in 2021? Ang gap is only 38,000. Sino po bang pwedeng sumagot dito? Sino, yung, sino po ba yung nag-approve ng importation na 101 metric tons in 2021? BOC o BPI? Kaya ko pala nakaranas ng Grand Sir, sa BPI po yung ano, uh, if ever... Totoo ba na nag-import tayo ng 101 metric tons in 2021? Sir, from our records, it's only 93, 93? Ano? Thousand. 170 apo. Sa aming ano, sa aming uh, actual na ano dumating. Ano yung sagot mo? Sir, 93,000 na uh, mahigit po ang metric tons. So palagay mo mong 93, tama ka, tweet, sumobra sa gap na 38,000 metric tons. Kasi ang gap lang ninyo ay 38,000 metric tons. So assuming that uh, you are correct, nag-importa kayo ng sobra-sobra. 93,000 metric tons. Ngayon, doon naman sa official na record ng PSA, kaya tayo nagkagulo-gulo, Mr. Chair. Official estimate naman ng PSA, ang production is 311,000 metric tons, ang demand 259,000 metric tons. Kaya sobra-sobra naman po yung production. Kaya ang sabi nila, the sufficiency level in 2021 is 120%. So, how can you guide now this committee into believing as to what data is correct and reliable? So kung babalik ako doon, kung talagang 120%, why did you need to import 93,000 metric tons? Kasi may connection ito sa 2022 eh. Alam naman natin, sabi ng NEDA, the peak of onion production of course, in the first quarter of the year. Tama. Sa 2022, ang production mo is 238,000, sabi ng Philstar, as quoted from PSA. Ang demand is 270. So merong gap na 32,000 metric tons. Lumilitaw dito, again, the BPI imported 29,000 metric tons. So bali, ang, ang, ang shortfall lang is about 2,000 metric tons. But considering the surplus in 2021, dapat balanse na 'yon eh. Dapat walang nag-import. So, sa official na naman ng PSA, sabi niya, ang production is 312,000 metric tons. Ang demand is 260,000 metric tons. So, sobra-sobra na naman ang supply. So supply ratio is 120%. As I told you earlier, kahit na high school graduate lang ang tanongin mo, with the supply ratio of 120%, you don't need to have importation. Paano nangyari ito? So, sino nagpasimula, sino nag-approve ng importation na hindi naman pala dapat mag-import? Kasi lumilitaw dito, Mr. Chair, ang production ay sapat nag-import tayo, nawala yung onion October, November, December, talagang itinago. Hoarding, hoarding is really very, very uh, conclusive na dito. Sapat eh. Sapat ang production, nag-import pa tayo, ang sabi pa ng mga traders, bumili pa sa, sa farmer, pero nawala noong October. Paano po nangyari can you explain why uh, Despite this very positive uh, supply statistics by PSA, nawala in October, November, and December, which caused the spike of the price of onion per kilo. How's that? Sir, thank you po for the question. Sir, in the year 2021, um, actually sir, hindi pa naman po ako ang naandun. But uh, yun nga po ang naging uh, assessment na malaki po yung naging importation, nasa 100,000 metric tons. Uh, tinatanong niyo po kung paano, kung bakit nag-import. Sir, before po kasi mag-import, yun nga po yung tinatawag na Certificate of Necessity to Import. And uh, at that time, uh, ito po ay uh, napapagdesisyonan after stakeholders. Kasi nga, bakit, nga, bakit nyo nga napagdesisyonan eh, ay 38,000 lang ang gap? Ngayon, between 93 to 100, masyadong malaki. Tatlong ulit na dinoble nyo eh, yung surplus, ay yung, yung gap. Bakit nga 93,000 to 100, eh ang gap in 2021 is only 38,000 metric tons. So, ang tinatakpan mo is only this much, pero tatlong doble ang in-import mo. Yun ang tinatanong, sino po ang nagsipulong-pulong para ma-determine na mag-import kayo ng ganito karami? Sir, uh, the last admin pa po yun, sir. Uh, from, from the DA. Kasama ka naman doon sa last admin eh. Ay, Sabi mo noon, 25 years ka na sa... Oh, hindi sir, pa, nasa DA po ako noon nung ano, uh, iba pong program ang hinahawakan ko sir for one year. Wala po ako sa BPI. Oh, sino, sir. sino ba yung makakapagsalita? Eh, na- Mr. Chair, with the with due courtesy to the Honorable Marcoleta, we, we had a lot of questions that should be answered by the former BPI Director, um, Director Hindi, Colasti. pero halimbawa, sige, ah, wala ka doon. Pero ano ba, ta- ano ba yung proseso para ma-determine natin gaano ba ang iimportahan natin? Given the, given the gap of only 38,000, paano natin na-achieve? Kunyari nandun ka, ano ba yung process ng consultation? Sino yung kinukonsulta? Ah. Paano na determine At sinong pipirma? Sino mag a approve na? Okay, ganitong importahan na. Paano ba nangyayari? Okay, sir. So, Because nga ating minomonitor sir yung ating demand and supply. Sino nagmo-monitor? Ah, sa DA po, ang high value crops ay nagmo-monitor po nito ng ah, demand and supply. Sabi ah, ko Ah, nung nakaraan, and ang pricing. nag-monitor is the BPID BPI po, Task Force Alium. Yes po. Maski nung nung last hearing, sinabi mo sa akin yun, Yes, at po. kita ng pagkakataon, Tama. na correct mong sarili mo, Tama. pero hindi mo kinurap yan. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, pinipilit mo ng nagmo-monitor is BPI Task Force Apo. Alium. Apo. So it's a uh, collaborative po. Kumbaga, Teka merong muna. BPI, merong... Teka muna. Kasi mako-contempt ka rin pag pinilit mo eh. Pipilit mo ba talaga nagmo-monitor is BPI Task Force Alium? Apo, nagmo-monitor po okay. ang, ang BPI. Sige. Tama Hindi po. ba totoo na ang uh, BPI Task Force Alium was already abolished on October 15, 2014? Sir, kasi po, ina-update ko yung mga... Sagutin mo ako eh. Kasi merong, merong DA Special Order Number 830, Series of 2014, creating a subcommittee on monitoring of production, inventory, and importation volume selected agricultural crops. Inabolish na itong alium Sir, around... Uh, Pwede po bang i-check natin, sir, yung ano? Na-check yung, yung ko na eh. Kung oh, sinasabi ko ah. sa'yo, pipilit mo ba o gusto mo mag Sir, hindi ko pilit kasi hindi ko po nakita yung dokumento diba, natin. Hindi mo nakita ito. Sir, ang, ang, ang aking pong hawak po kasi ngayon, ngayon ay meron na tayong bagong way of protection. natin, Mr. Chair, ano? Sinabi niya noon na BPI Task Force Alium, eh sinabi ko na abolish ah, na yan, pinipilit niya ngayon. Ngayon, sinasama na naman niya yung high value crops. Di ba? Ano na yung ibig sabihin ng high value crops uh, development program? Development program. Kasama pa yung AMAS, di ba? Yes po, sa pricing naman Access po. Access testing kasama. Nino-monitor ninyo eh. Yun ang sinasabi nyo. Yes, sir. But yung monitoring is questionable. Kaya nga pinatawag natin yung mga storage dito eh. Kasi ang connection dito, pagka yung uh, darating na yung uh, peak production. Yung mga traders lalabas na yan, bibilin. Bibilin lahat ang production, yung produce ng farmers. Okay? Pero bago nila bibilin yun, nilalabas nila, mag import sila. Kaya mayroong importation ng November, December eh. Para sa ganun, bumagsak ang presyo. Ang kawawang farmer, walang magawa. Sabi niya, bibiling ko 10 pesos, 20 pesos, up to 30 pesos. Wala siyang magagawa sa dumaan sa kanila. Kasi yung bumibili, eh, may kapangyarihan. Sabi niya, ito na yung presyo, bagsak na yan kasi darating ang import. Sasabihin ng poor partner, hindi, ilalagay ko sa cold storage, Mr. Chair. Yung mga cold storage, walang magbibigay sa kanya. Kahit na walang laman yon sasabihin ng cold storage, hindi po, na, narenta na po ni Congressman Barsaga ito. Oh, Nakita na po siya. Ang kawawang farmer ngayon, mapipilitan siyang ibenta niya. Wala siyang mapaglalagyan. Ito ang sindikato rito. Wala siyang mapaglagyan. Sabi ng trader, yung namimili, yung may warehouse, lahat ng yan, yung mga Chinese na yan. Bili mo, bili mo na sa amin yan. Pagkabili ngayon, yan ang i-hold nila, maghihintay sila ng lean months. Kagaya na sinabi kanina ng isang storage operator, ang buhay ng red onion up to 6 months. Pero kapag nilagay mo sa cold storage, aabot yan ng 8 months. Kaya mauhord niya Mr. Chere. Aabot yan hanggang sa wala na tayong sibuyas. Unti-unti na lang lalabas, 500 to 700 pesos per kilo. Maliwanag ang hoarding dito, huwag na tayong magloko. Ngayon sinasabi ko sa BPI, kahit ano pang sabihin, task force, alium, uh, ah, high crabs, amas, wag mo nang isama yung lahat na ngayon. May, meron ka. Paano mo minomonitor? How do you monitor? May sir, yung sa sa team nga po natin. Sa So, oh, eh, team, anong ginagawa ng team? Ah, sir, yung ito po ay binu- Tapos na tayo diyan eh. Pupunta ka sa pupunta ka sa mga warehouse. Yung iba hindi accredited. Yes, Mer- meron nang nagsabi dito hindi accredited. Ibig mo sabihin tatanggapin namin itong deposit withdrawal parang parang bangko lang ito, deposit withdrawal. Nang wala man lang clearance mula sa iyo kung tama ito, palulunok muna sa chairman ng committee. Oh, tama ito. Itong nag-deposit, withdraw, wala nang laman. Ganun ba tayo? Yung ba yung monitoring? Hindi po, sir. O yung disposal nila, pumipirma kayo. Kailangan authenticated. Kung kinakailangan, meron kayong camera, kinakamera nyo. Yung level na supply and inventory, every time, regularly. Ah. Hindi ganun ang nangyayari eh. Sir, meron lang po tayong efforts. Hindi po ganun ka-perfect, pero sir, uh, sa food safety, merong Meron na po tayong nire-require na CCTV uh, ah, and pag-monitor po ng volume. Sir, of course, hindi po perfect. Inaamin ko po, hindi po perfect yung system. But sir, we are always uh, doing, sir, our best effort, sir. Simula po nung uh, well, nag-takeover po tayo sa BPS. Yung maganda, yung nakakangiti ka pa eh. Nakakangit po ako, sir. Di ba? Opo. So ngayon anong anong masa, ano ngayon ang masasabi mo sa committee? Ngayon ay habang nagsasalita tayo ngayon, kabisado mo kung ilan na yung inventory ng sibuyas ngayong, ngayong araw na ito. Sir, ngayong araw pong ito, sir, ang, ang pinakahuli po nating report ay uh, from end of uh, February. Yung pong na lumalabas po from ating datos na ngayon po sir ay sinesertify na ng ating LGUs at ang ating mga regional directors. Ito na naman yung LGU papasok Apa. na naman eh. Apa. Bakit hindi mo gamitin yung ano yung plant quarantine board? Yes sir. yes, Meron kang plant quarantine board. Yes sir. Itong plant quarantine board ayon sa ating batas ano yung yung 1433 yung plant quarantine officers meron silang police power. They can inspect any area, maski farm yan, bodega, cold storage, anything. Makikita niya, wala silang magagawa. Eh kaya yung sinasabi nilang hindi po kami pinapapasok, hindi pwede. Kaya nilang pasukin yan. Ang problema yung sinasabi mo nung isang araw, kulang kayo ng quarantine. Hindi totoo yun. Ito yung gawain itong ito yung gagawain ng uh, quarantine quarantine officers eh. Para lang makaligtas tayo doon sa ginagawa ng mga sindikato na bibili nila. Okay? Kukontrolin nila yung supply. Pati yung uh, paglalabas, kontrolado nila. Kaya alam natin, alam natin, pagka walang wala na talaga, tsaka lang nila pa, paunti-unting nilalabas. Ito yung dapat nating ma-address, Mr. Director. Yes, sir. Kaya sabihin mo sa amin para maging kumpiyansa kami, na pag yung sinabi mo mong inventory, talagang totoo na yon hindi na yung estimate. Yes, sir. Okay, it merong merong kang mga pulis, ito yung PQOs mo na sila magse-certify yung deposit and withdrawal from each and every warehouse or cold storage talagang totoo. Yes, sir. That is the only way to determine kung talagang mag-iimporta ka pa o hindi. Yes, sir. Kung mag-iimporta ka, magkano ang importahan mo? Tama Kapag po, wala sir. ito, mapubulahan lang tayo dito. Sir, tama po. Actually, We have this. apo, na, na-establish na po natin yan, sir, from, from this uh, early this year. Nagre-require na po tayo ng liquidation from the cold storages. Eh. Saan po nila dinadalang markets, ano po yung volume, saan po nila dinidistribute. Ah, yun po yung in-establish natin, sir, within uh, this year po. Kasi alam mo, gusto, gusto kong maniwala sa iyo eh. Pero hanggat hindi ninyo kami mabibigyan ng ano ng kumpiyansa kasi ah uh, alam mo na ba yung NFD yung una kong tinanong sa'yo? Yes, sir. Yes, Na-review mo na? Opo, sir. Sabihin mo nga sa Ah, ah, para, ah. para matuwa naman si Chairman. Ah, sir, yung Dito available supply ng Ah? material, available supply at any given day or any given month. Opo. Hindi nga, ano ibig sabihin ng NFD? Net food disposable. Ha? Net food disposable. O oh, yan. Opo. Mr. Chair, ngayon alam niya. Ah, sir, pasensya na po kayo at ah, baka po kasi iba yung Hindi, tuturuan mo, dahil ikaw sa BPI, Ah, sir, pasensya na. Kami sa dami ng ginagawa ah. namin, ang dami sanang ganun. Uh, para mapadali sana. Eh. Siya marami po kasing acronym. Uh, baka lang po magkamali ako. Kaya, eh, kaya ako tinatanong sa'yo, dahil hindi nagkakapareho yung estimate ng uh, yes. ng Bureau of Agriculture Statistics at saka yung PSA. Ito meron tayong economist dito kaya wag, wag tayong magbubulan dito. Tingnan mo na lang. Tingnan mo na lang. Ang PSA ang kanyang per capita, Rep. Joey, yes, sir. per capita, kilogram per year, 2011, 1.9. Ibig sabihin, ang isang Pilipino, noong 2011, ang kanyang consumption is 1.9 kilograms per year ng sibuyas. Okay? Yung Bureau of Statistics naman, Per alos, 1.13. Noong 2011, 2.4 sa PSA, 1.29 sa inyo, BSA. 2013, 2.4 sa PSA, 1.3 sa BPI. Bakit hindi ka malulungkot? Ano, ano ba susundan natin dito? So, kung gusto naming malaman ano ba talaga yung demand, magulo ang statistics ninyo. Ang palagi ko sinasabi, alimbawa 2011, ang base nila, Kong Joey, makinig ka, 94 million ang kanilang base. 2011. Kaya ang per capita niya is 1.9. Ang NFD is 106,861 metric tons or 106,861,000 kilos para makuha mo yung per capita. Eh sa 2011, Kong Joey, sa 94 million gagamitin nila, alam mo, mapapalaki ninyo talaga yung demand kahit hindi kailangan palakihin eh. There is a determined effort to bloat the demand eh. Sa 94 million, wala, na, wala ba tayong OP, OFWs, uh, eh, Kong Joey? Meron eh. Dapat tanggalin nyo yung OFW. Yung mga Pilipinong wala dito, kumakain ng sibuyas sa ibang bansa nila kinakain, hindi dito. So, kinuha ko yung, kinuha ko yung sanggol, uh, Kong Joey. Hanggang 14 years old. Kasi hindi pa kumakain ng sibuyas yun eh. Alam mo, 30, 30 million yun. So, 10 plus 30, 40 million, dapat tanggalin mo yung 40 sa 94. Yun yung base mo dapat. Kaya ang demand mo hindi ganun kalaki. Mr. Che, talagang there is a deliberate attempt to bloat the demand para sa ganun, yung mga nag-uusap kung sino man yung mga Herodes na nag-uusap-usap sa kanila, boss, kailangan nating mag-import because the demand is so much. Ang supply natin, ito lang. O siyempre, yun naman, kikilabutan na yung, oh, oh baka may, sige, magano tayo, mag-import tayo. So, so pa, pa, paano, paano natin, ang annual consumption natin, Mr. Panganiban, equals the domestic consumption plus import, less export, seeds, feeds, waste and processing. Sabi mo, eh, ito yung use factor ninyo, eh, di ba? Wala naman tayong export ngayon. Siguro seeds meron. Pero pwede mong pwede mong uh, paliitin o palakihin itong itong use parameters mo. Kung talaga may gusto kayong i-manipula yung demand. E, ito yung pinaka-problema namin ngayon. Kaya inahanapan namin talaga. Kaya pati yung storage, gusto naming makita yung capacity, sino yung kliyente, ano yung pinapasok, hindi lang naman sibuyas, pero ang malaki dito, Mr. Chair, na dapat mong makita, may space doon na gustong rentahan ng farmer pero ayaw nilang iparenta because kailangan nilang bilhin lahat at walang magagawa ang farmer kasi ayaw silang bigyan ng, ng space sa storage. Para mabili nila sa mura, maitago nila at i-dispose nila, sila lang ang makikinabang. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Chair, napakarami naman nating batas kasi. Nakikita ko yung napakaraming listahan ng ano ng mga pinrosecute ng DOJ. Ang kapal, ayoko nang basahin. Eh bakit po walang, wala tayong nakukulong na, ang nakita ko po sa data natin, kumbaga sa mangingisda, Sir Panganiban, ang nauhuli puro butete. Mga dilis. Pero wala silang nahuhuling pating o kaya malaki-laking isda, mga balyena. Ba ba bakit po ganun? Ito meron kayong process flow. Mula sa smuggled plant, pababa, katapos-tapusan ng disposal mo, destruction, back to origin, receipt to other countries. Ah, ito, oh. BPI, ikaw naman, oh. Wala ka ba nito? Oo, oh, yan sinasabi ko sa'yo, eh, ha? Wala kang prosecution dito, eh. Ba't hindi ka magdagdag dito? Kunin natin. Sabi, sabi mo sa akin noon eh, hindi po natin pwedeng basta-basta kunin yun sapagkat wala silang sanitary, phytosanitary, bla bla bla bla bla bla meron kayong pantusok niyan pa eh. Ikaw na magra-random ka eh. Ito, ito yung bulto ng ano, yung bulto ng uh, sibuyas. Kumuha ka ng random, tusuk, pagtutusugin mo ganyan. Meron kayong equipment eh. Hindi ba? Yes, sir. Oo, ayan lang natin sa yung safety mo kunin mo. Sapagat under the law, Republic Act 10845, pwede mong kunin eh. Sabi mo sa akin noon, hindi pwede ho. Eh, anong gagawin mo ron? Sir, yun nga po. Uh, kasi po yung result po ng ating ano, limba po yung mga na-confiscate natin sir is 6 out of 10 po doon sir ay may kumbaga may tama yung ano, yung commodity. Oh, meron siyang food safety risk. So medyo mataas po 'yun talaga sir para mag-risk tayo kasi sir hindi natin masasample yung buong consignment eh. It would be very impractical sir to do that. Apo. Uh, Opo. At saka yun nga po, yung tatlo pong ating option, yun lamang po yung ating nagiging option, sir. Wala naman, wala man tayong wala tayong marirecover kahit konti. Sir, meron tayong marirecover siguro, sir. Pero sir, yung yung yung risk nga po siguro hindi po natin yun ma-take ma dahil uh, sir kung may kaparasong heart ng consignment uh, according to the food safety uh, guidelines natin, sir, It's uh, part of the whole. So, may oh, yung point. CIDD, uh, CIDG last hearing, kasama yung BOC, nakita nila yung maraming warehouses uh, sa gawin ng Binondo. Tinanong ko anong gagawin nyo doon. Wala, walang, walang umamin kung sino may-ari. Walang umamin kung sino may-ari ng facility. Ano nangyari na doon? That was about a week ago. Sir, ang amin pong uh, pagkakaalam, pagka po may ganyan mga imported commodities na smuggled, kumbaga na maituturing, ay under the jurisdiction po siya ng uh, Bureau of Customs. Kaya po yung aming, sa aming experience, yung mga nahuli, na-confiscate, ay sinesafe keep po. Of course, uh, under the guidelines po ng uh, Bureau of Customs, sir. So anong ginawa po ng Bureau of Customs uh, after one week? Meron bang Bureau of Customs, Mr. Chair? Uh, Mr. Chair, Meron niya. yung 15-day period to, Yes, Yes. Louder. uh, yung, can you speak closer, please? Uh, Mr. Chair, Sir, can you introduce yourself, please? uh, I- uh, I'm Mr. Troy Tan, uh, Acting Chief Intelligence Division. Sir, uh, we could not hear you uh, clearly. Can you please put the mic closer? Mr. Chair, I'm Troy Tan, uh, Chief of Intelligence Division, BOC. Wala akong marinig, boss. Paige, can you please assist Baka With the mic, sa detention. Mr. Chair. Mr. Chair. Hello, one, two, three, one, two, three. Uh, Mr. Chair. Okay na. Huh? Eh? lang just tabi. Hanggang tatlo. Uh, Mr. Chair, I'm Troy Tan from the Intelligence Division of the Bureau of Customs. The, the 15-day period to provide the necessary import documents uh, from the owner of the warehouses uh, expired uh, March 4, Saturday. Uh, yung, yung import docs, uh, nirequest na namin for update reports, isasubmit within the, within the week, Mr. Chair. Honorable Dante Marcoleta. Ano po yung basis ng 15 days na binigay nyo para isubmit po yung mga required documents? Uh, Bakit di po tatlong araw? Uh, uh, Mr. Chair, normally yung mga owners ng imported goods ng subject ng LOA, hindi po sila yung importers. Uh, sa rules ng procedures ng LOA, yung period of time na grinant natin sa mga owner na imported goods is 15 day, 15 days. Bakit nga po 15 days? Bakit hindi 3 days? Bakit hindi 5 days uh, lang? Yun po yung na-provide sa rules ng ano. Sino po gumawa ng rules? Uh, ah, CMTA uh, sa CMTA provisions po, Mr. Chair. CMTA. So pwede na nating palitan yun. Ano? Meron kayong BOC Customs Administrative Order 2-2017. Sir, alam po ba niyo ito? Ito po yung Rules and Regulation Implementing RA 10845, Anti-Smuggling Act of 2016. Alam niyo po ito, itong uh, order, administrative order, CAO, number 2-2017. Sir, alam niyo po ito? Andiyan daw. Andiyan. Ayun. Sir, uh, good afternoon po, sir. Yes, sir. Uh, familiar po kami dito sa account na ito, sir. Oh, yung section 2 kasi nito, yung objective, sinasabi, to set up administrative guidelines in handling and disposition of goods involved in large-scale agricultural smuggling. Alam niyo ito, ano? Yes po, Your Honor. So meron na po kayong administrative guidelines dito? Ah, Your Honor, ito po yung yung count na yun po mismo, Your Honor, ito po yung guidelines mismo. Meron na kayong guideline? It, um, dito po kasi sa count na ito, Your Honor, ang objectives. Ito po yung objectives nitong cow mismo. So, uh, the provisions, succeeding provisions, yun po yung guidelines nung... Kaya, kaya nga, kasi nakalagay rito sa paragraph C, to protect farmers from unscrupulous traders and importers isa yung sa objective nyo, to provide guidelines in detecting large-scale smuggling of agricultural products. Yes po, Your Honor. Ano na po yung uh, ginawa ninyo in order to uh, achieve these objectives? Uh, Your Honor, insofar as uh, the implementation of the CMTA is concerned, in relation to the uh, large-scale anti-smuggling yeah. act is concerned, Your Honor, meron po tayong uh, existing customs administrative orders pertaining to the exercise of the commissioner to uh, visit uh, uh, stores uh, na nagso-store ng mga mga uh, imported commodities. Uh, power, isa sa mga yun na yun, Your Honor, yung ginagawa ng mga pagpunta sa mga warehouses. Naririnig mo? Medyo mahina, sir. Pwede bang ilapit niyo yung <laughs> mic? Uh, Your Honors, we have an exist, existing customs administrative order also pertaining to the exercise by the Commissioner of the power to visit. Yun po yung nag iisip issue po tayo ng letter of authorities. So yun pong sinabi ni Mr. Tan kanina, yun po yung mga pinupuntahan ng customs na nag, uh, naghumihingi ng mga datas uh, na magpo, mag, uh, mag, nire-require ang mga importers to uh, show proof of uh, payment of duties and taxes ng mga imported commodities. So, yun po yung uh, pag uh, hindi po sila nakapag-provide noon tapos agricultural product po siya, ma, ma masasampahan din po natin siya in relation to this uh, large scale smuggling agricultural smuggling Yun lang pinuntahan niyo sa Binondo. Uh, Binibigyan nyo ng 15 days, tama? Yes po, opo. Yun po yung provision. Sa TCCP po kasi, Your Honor, wala po yung 15 days. Nung uh, lumabas po yung Customs Modernization ng Tariff Act noong 2016. So ilang araw pa yung hinihintay po ninyo? 15 days po, ang sabi po ni Mr. Hindi nga, nung isang araw po tayo nag-usap. Nung eh, Saturday days, po. ha? Nung Saturday daw po nag-lapse na. So nag-lapse na yung 15 days last Saturday? Yes, Your Honor. Okay, so ano na po ang ginawa ninyo? Uh, I'll refer to back to Mr. Tan. Mr. Chair, uh, kinoconsolidate na po yung mga documents ngayon. Nag-verify ko sa team leader, uh, lahat ng mga submitted documents plus the inventory is ongoing na po. Nagbe-verify pa. Eh, kasi nakalagay rito sa section 3 ng batas natin, yung large-scale agricultural smuggling as economic sabotage importing or bringing into the Philippines without the required import permit from the regulatory agencies. Kasama yun. Using import permits of persons, natural or juridical, other than those specifically named specifically named in the permit. Using fake, blah, blah, blah. Ngayon, napalitaw na wala, wala silang uh, naibigay na permit sa inyo. Under Section 4, doon sa penalties po, nakalagay rito, Republic Act 10845, sinasabi, Presumption of agricultural smuggling. Mere possession of any agricultural product under this act. Kasama na po rito yung pinag-uusapan natin na sibuyas, which has been the subject of smuggling entered into the Philippines other than the BOC-controlled ports or without the necessary permits shall be prima facie evidence of smuggling. Mabilis po ito. Dapat wala eh. Wala silang permit eh. Naglaps na yung 15 days. Kaya po pala yung uh, napakalaki ng listahan, Mr. Chair, dito na napakaraming idinimanda. Pero ang dinidimanda po ninyo, kumbaga nga sa isda, puro dilis at butete. Wala ba tayong matidimanda na parang malalaking isda naman? Kahit Pampung panulan mo, tuna kaya. Kasi kung wala tayong gagawin na ganito, Mr. BOC and Mr. DOJ, pinagtatawanan po tayo. Yung committee ito, pinagtatawanan nila. Kaya nga, sari-saring katwiran, hindi sila makarating dito sa committee kasi bagong panganak o kaya uh, lahat na ng dahilan. Talagang iisipin na. Kamukha ngayon, isipin eh, si sasabihin, confidential po ito. Paano po nyo sasabihin confidential? Trabaho po ng Kongreso ito. Wala pong confidential dito. Tinawag kayo rito para tulungan nyo kami. Pagkatapos sasabihin nyo sa amin, confidential po ito. Ano po bang confidential sa sibuyas? Sabihin nyo nga sa akin. Argo trading, kung nandiyan ka. Ano ba ang confidential sa sibuyas? Ang sibuyas nga, <laughs> Kinuha na po ah, ang argo. Kahin ng kunin. Wala na siya. Wala na po. Confidential daw yung information. Yun nga po eh. Ah, ma- mahirap po ito, no? Mahirap talaga ito. Para kaming naghahanap ng karayom sa isang buntun ng dayami. Kahit na pinakamagaling na abogado, katulad ni LP Barsaga, <laughs> Mahihirapan po siya. Mahihirapan talaga. Hindi kami nagpapanggap po dito na magag... Hindi po. Kaya kami nandito, susukatin na lang natin sa pagmamahal natin sa ating bansa. Sana mak makatulong kayo. Eh, kung, kung ganito po, nataguan ng taguan, isip-isipin ninyo, Mr. Panganiba, ikaw, alam mo, ikaw ang dapat na magkaroon ng malaking uh, role dito para ito lamang per capita, hindi na kayo magkaintindihan ng PSA. Pagka kinausap mong PSA, isasite niya yung United Nations. Alam mo naman sila na talagang, Mr. Chair, pag sinite niya yung United Nations, wala na tayong karapatang questionin yun. Those statistics become reliable instantly. Wala kang karapatang questionin mo to. Tapos Joseph naman buhay ito. Pa, pa bakit naman po nagkaganon? ang layo po ng per capita ninyo, eh dito po natin kinukompute ang demand. Eh pwede ninyong i-bloat yung demand. Pwede ninyong palakihin. Wala kaming magagawa. I-accept eh, na lang namin ito. Kahit pala yung demand is only 50,000 metric tons. Yung tunay na demand, gagawin yung 300. Tapos ang production natin ay ganun-ganun lang. Imamanipula pa ng mga trader na at mga storage at warehouses. Wala pong mangyayari talaga sa ating bansa. Kaya magkusa na tayo pagtulungan na natin to. Beginning with BPI. Meron kaming requirement sa'yo, ipakita mo lahat. Yung listahan nilang kanilang depositor, yung disposition certificate, lahat yun sapagkat masusuy-suy lahat ito. Huwag kang magalala. Walang tulugan ito. Makikita natin ito. At na, ma, mapipinpoint namin kung sino may, may pagkukulang sa inyo. At totoo itong sinasabi ko sa inyo. Mahaba lang ito eh kasi naiiya ako eh Mr. Chair at marami pong gustong magtanong. Sir Red, hanggang dito na muna Mr. Chair. Uh, maraming maraming salamat Honorable uh, Dante Marcoleta. Are you giving way? Oh. Yes, yes. Yes, so next um, we recognize the Honorable JJ Suarez. Thank you very much uh, Mr. Chair. Um, Mr. Chair, I'd like to direct my questions to uh, the storage facilities um, present today. Um, can they identify themselves again just so that we can refresh of their attendance? Wala nang isa. Uh, good Except afternoon. for uh, Argo, of course, no? Ah, yes, good afternoon uh, to the uh, to, this, to the members of the August committee. Um, um, if uh, the honorable congressman is referring to us, uh, we are Royal Cargo, a logistics and warehousing and uh, supply chain company. Uh, Royal Cargo. Royal Cargo, Your Honor. And how do you how, how do I refer to you, sir? Um, um, Robin Sunga, Your Honor. I'm Attorney Robin Sunga of Royal Cargo. You are? I'm the VP for Legal and Corporate Affairs of Royal Cargo. Oh, so you're directly involved in the operations of Royal Cargo? Yes, Your Honor. Where is your facility located? Um, our head office, Your Honor, is located in Paranaque. That's no, oh, the back the, office. The, the storage, cold storage facility. facilities, Your Honor. We have cold uh, three cold storage facilities in Luzon. Um, one is in Cavite, Cavite, which is in Salitran. Uh, the other one is in, located inside the Laguna International uh, Industrial Park, which is LIIP. And the other one is located in uh, Plaridel, the Plaridel Bypass, Bulacan. Okay. And in your Cavite, Laguna, Bulacan facilities, these service Luzon, I would assume, no, correct? Yes, Your Honor. Okay. And these are all agricultural uh, cold storage facilities? Uh, no, Your Honor. Uh, majority of our um, clients who deposit um, um, stocks to us are mostly meats, Your Honor. Although in this case, last year, we had uh, deposits of onions, Your Honor. Okay. So you did accept uh, onion deposits last year? Yes, Your Honor. And the onions that were deposited in your facility, was it in Cavite, Laguna, or Bulacan? Um, we have uh, in, in the Plaridel warehouse, Your Honor, in Bulacan. And we have also in our Cavite, Dasmariñas uh, facility, Your Honor. So both in Bulacan and Cavite? Yes, Your Honor. That's correct. Um, will you, can you provide the committee with uh, the details to those deposits? Yes, Your Honor. Um, or Will you be so kind to identify who deposited and the amount that was deposited in your Cavite yes, Your Honor. Um, let me go straight to the point, Your Honor. On in our um, uh, Plaridel Bulacan warehouse, as of April and May, inbound stocks, Your Honor, we there were around 3.912 metric tons of red onions deposited in our Plaridel facility, Your Honor. 3.912 met. Point. Ah, nakain. Uh, ah, on, I'm sorry, Your Honor. Yung 3.912 is... Honor, I want ano to correct the uh, data, Your Honor. Um, for our Plaridel uh, Bulacan facility, Your Honor, that's... Uh, where is it? Uh, yeah, the combined.